Dobré ráno, dobré ráno. Jsem rád, že opět budeme moci navštívit naši milovanou Českou republiku a být s vámi na další akci série Otevřené nebe. Tentokrát se nevracíme do Prahy, ale do Ostravy, kde jsme v roce 2022 měli největší akci série Otevřené nebe které se zúčastnilo přes tisíc účastníků. Letos v Dubnu, 29. dubna, poslední dubnovou sobotu roku 2023, se sejdeme v Ostravě, v aule Gong, Ostrava, kde budeme opět, věřím tomu, zažívat otevřené nebe. Čekají nás tři zhromáždění. První začíná v 10 hodin do 12.30. Pak budeme mít hodinovou přestávku, poté bude druhé zhromáždění ve 13.30, které potrvá do 15 hodin. Pak máme tři hodinovou pauzu a v 18 hodin, v 18 hodin budeme mít evangelizaci. Uvidíme, jak se lidé poprvé setkají se svým pánem a spasitelem Ježíšem Kristem, kterému věříme, odevzdají svůj život a půjdou s ním životem. Bude to úžasný čas, takže dvě první zhromaždění jsou určena lidem obráceným, jako taková křesťanská konference, pak večerní evangelizace. Z dobrých zpráv to není vše, protože mám další skvělou zprávu. Vstup na tuto akci je zdarma. Nic jiného, než přijít a připravit se na to, co pán bude dělat. Něco jsme připravili i pro vaše děti, takže děti do 12 let, které budou mít místnost vedle, pro ně je registrace povinná a bezplatná. Doporučuji vám naštívit stránku Otevřené nebe a tam přihlásit své děti. Bude to velmi, velmi intenzivní duchovní čas. Kromě mě bude sloužit se mnou vámi i Poláky dobře známý průkopník, boží muž, pastor Lešek Mocha. Pozbuzuji vás, abyste přišli hladoví a zoufalí, protože nebe je otevřené a v ten den se rozlije na můj i tvůj život, než požehnání Božího působení a Ducha Svatého. Uvidíme se v Ostravě.